Привет, катаны! Меня зовут Рина, и я вас сегодня приглашаю на чашечку мурчащего кофе настоящее кота-кафе здесь, на острове Пукет. Знаете, я сто процентов уверена, что скоро котики поработят весь мир. Но, по крайней мере, Таиланд они уже захватили. Найти среди тайцев человека, который не знает Hello Kitty или кота-робота Дораймона, совершенно нереально. Мне тоже очень нравятся няшные котики, и я с удовольствием рисую их на одежде. Впервые подобные кота-кафе появились в Тайване и Японии, откуда уже распространились по Европе и Азии. Неудивительно, что Таиланд подхватил мировой тренд на кошачьи кафе и рестораны. Первое подобное кафе открылось в Бангкоке и теперь очень и очень популярно. Кота-кафе на Пукете называется Big Cat Cafe и расположено в самом сердце Тауна на улице Тхепхаса 3 напротив отеля Таун Ин. Здесь живут 20 котиков различных пород. В кафе два зала. В первом вы можете просто посидеть в своей компании и поесть в приятной обстановке. В меню найдете блюда тайской и европейской кухни. Я бы не сказала, что блюда какие-то изысканные, все-таки не в этом основная изюминка ресторана. Зато, как обычно в Таиланде, вы найдете том-ям, жареный рис, креветки в кляре, картофель фри, а также прохладительные напитки и даже кофе с рисунком усатой мордочки. А вот как раз во втором зале живет хвостатый персонал кафе. И здесь к заказу принимаются только напитки и десерты. Отдельно хотела бы обратить ваше внимание на правила поведения игры с животными – кошачьем зале нужно соблюдать ряд строгих правил. Их нарушение грозит штрафом в 1000 бат. При входе в кошачий зал помойте руки специальным гелем, снимите обувь и наденьте тапочки. Вам предложат меню, где на первой странице в картинках описаны правила игр с пушистыми хозяевами. За хвост, лапы и уши не дергать, не будить спящих котов и не беспокоить их во время еды, не кормите их человеческой едой, то есть не нужно им предлагать попробовать свой тортик. Не берите их на руки и не тискайте, а после посещения туалета обязательно помойте руки. Бегать, прыгать и кричать в кафе разрешается только хвостатым хозяевам. Обязательно расскажите эти правила вашим детям. Объясните им, что котов можно только нежно гладить, когда они не спят и не едят – Катаны в кафе являются полноправными хозяевами, гуляют где хотят, играют друг с другом и скачут сами по себе. У них свои игрушки, которыми вы как раз можете с ними играть. Если они устанут от гостей, то запросто могут удалиться на второй этаж. Посещение кошачьего зала бесплатно. Нужно только сделать заказ, и вы можете находиться в компании двух десятков азарных хвостатых в течение полутора часов. Если вы решили просто перекусить в ресторане, располагайтесь в первом зале и пока ждете заказ, загляните сфотографироваться в кошачий зал. Только ни в коем случае не используйте вспышку, у животных очень чувствительные глаза. И, конечно, выкладывайте фотографии в социальные сети Facebook, Instagram, ВКонтакте. Моя статистика показывает, что фотографии с котиками собирают очень много лайков. Надеюсь, вас заинтересовал мой рассказ про Кота Кафе. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Подробную статью читайте на моем сайте «Тайские сказки по Пукете» вот здесь. Спасибо за подписку на мой канал. Я делаю для вас видео каждую неделю. Мурмяу! Пока-пока!